भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वः अभी मैं अपना रोज का पाठ कर रहा हूं मैं आपसे बाद में बात करता हूं क्या ओम ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् अच्छा भाभी जी मैं चलता हूँ सबका ख्याल रखिएगा अरे रुकिए भाई साहब अच्छा जरूरत नहीं है अरे रख लीजिए आपके हिस्से के पैसे हैं काम आएंगे राम राम पंडित जी राम राम तथास्तु अरे मंदिर में अभी तो पुराने नोट चल रहे पुराने नोट जी जी पंडित जी ये तो नोट बहुत पुराने हो गए बेटा ऐसा तो हमने कुछ नहीं सुना ये नोट तो हमें किसी अपने ने दिए हैं चलो ठीक है राम राम पंडित जी जी रुमाल गिर गया है आपका नहीं बस मेरा नहीं अरे अरे पंडित जी पुराने नोट कहा लेके जा रहे हो इनको तो बंद हुआ काफी समय हो गया है ये कब हुआ और हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है अरे पंडित जी इनको तो सरकार ने भी लेने से मना कर दिया है आपको नहीं पता नहीं बस पंडित जी अरे अरे पंडित जी कहा जा रहे हो अरे भैया ये नोटों के साथ कहा हो रहा है क्या बात हो गई भैया नोटों के साथ कहा हो रहा है दिखाओ तो अरे क्या बात है पंडित जी क्या नकली नोटों का झांसा कर रहे हो नहीं लोगों को मूर्ख बना रहे हो नहीं नहीं नहीं अरे पंडित जी अरे भाइयों अरे सुनो सुनो रे अरे ये पंडित तो लोगों को पागल बना रहे नकली नोट है अबे नकली नोट अरे अदला बदली कर रहे अरे अरे भाइयों अरे अरे कोई नहीं कोई नहीं रखो ये नकली अरे अरे वो अगल बना रहे रे पंडित रे हमें तो इसमें कोई परेशानी रही Ah. अच्छा सुनिए प्रभु हम जरा बाजार होके आते हैं क्या ध्यान करने जा रही आप क्या हुआ ये नकली पुराने नोट है कुछ ना मिलने वाला है इनसे हम आपको बता रहे हैं ना अभी हम इसकी गड्डी फेंक के आ रहे हैं नहीं नहीं प्रभु ये असली नोट है किसने कहा आपको ये पुराने नोट है सच बता रही हैं आप हाँ प्रभु सच असली नोट है दो दिन पहले तो सरकार ने जारी करे हैं हे भगवान प्रभु क्या हुआ हमें ठग लिया गया है मतलब प्रभु क्या हुआ